İsmail Efendimiz'e, Hz. İbrahim Efendimiz'in ve Hz. Hacer Validemiz'in geçireceği o zorlu mücadelenin temel yapısını, temel taşlarını bu ayeti kerimeyle anlıyoruz. Hz. İbrahim Efendimiz şöyle buyuruyordu ayeti kerimede bizlere resul gibi Kibri aleyhissalatü vesselama vahyedildiği üzere. Ey Rabbimiz ben soyumdan bazısını senin o saygın evinin yanında ekin bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey Rabbimiz namazı titizlikle kılsınlar diye. Bundan böyle insanlardan bir kısım gönülleri onlara doğru akıt ve onları ürünlerden rızıklandır. Gerek ki şükrederler. Hz. İbrahim Efendimizin nidasıyla önce 3605 yıllarında Hz. İbrahim Efendimiz, Hz. İsmail Efendimizin doğumunun ardından onları Kabe'ye götürüyor olacak. Hz. İsmail Efendimiz Kudüs'te, bugün görmüş olduğunuz Mescidi Aksa'da doğdu. Evi bu yakınlardaydı. Hz. Hacer validemiz evden biraz daha uzakta Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdi doğumunu. Hz. Sare bu durumda oldukça ağlamıştı ama kendi evlatları olmadığı için kıskanması daha ziyadesiyle Hz. İbrahim Efendimiz'e bir oğul verememenin kendi iç dünyasında meydana getirdiği büyük bir etkiydi. Hz. Adem Efendimiz'in duası bir karşılık bulacaktı şimdi. Hz. Adem kendi oğulları Habil ile Kabil arasında yaşanan olaydan sonra ümmetimden hayır üzere olan iki kardeşi bir arada kıskançlıkla yok etme ya Rabbi buyurmuştu. Biliyoruz ki şeytan Habil ile Kabil'in arasına girerek kıskançlık vasfını ortaya koyarak dünyada ilk kanın akıtılmasında görevini ifa etmişti. Hz. Adem Efendimizin bu duası binler ve on binlerce yıl sonra Hz. İbrahim Efendimizin iki oğlu arasında öncesinden acaba bir şey çıkar mı uğrunda birbirlerinden ayrı kalmalarına vesile olacaktı. Hz. Ali Efendimizin beyanatıyla kıskanan her halükarda kaybedendir buyurmuştur. Bu kıskançlık derdi bir diğer taraftan Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ulaşacak olan Nur-u Muhammedi'nin artık Mekke'ye ulaşma vakti. Hz. İbrahim Efendimiz çok daha evvelinden Mekke'ye gitmek istiyordu ancak önce kuzeyi ve batıyı imar etmesi gerekiyordu. Doğuda Mısır, batıda Babil ve Nemrut'un etkisinin kırılması, kuzeyde Kudüs'ün kurulması, tabir caizse Mekke'yi önemli bir hilal altında güvenlikli bir bölge haline gelmesine vesile olmuştu. Bölgede artık Greklerin etkisi neredeyse kalmamıştı. Hadis-i şerifte de beyan edildiği üzere önce Hz. İbrahim Efendimizin evi olan bu Hz. İsmail Efendimizin doğum mekanı Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimizin de beyanatıyla yeryüzünün ikinci mescidi olarak kıbleden Kabe-i Muazzama'dan 40 yıl sonra mescit olmuştu. Miraca çıkarken basılan taş Hz. İbrahim Efendimizin eliyle yontulmuş bir sırt taşıydı. Hz. İbrahim Efendimiz Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın miraca çıkacağı bu taşa sırtını dayar, evinde vakit geçirir, gönlüm rahatlıyor, onun kokusunu alıyorum derken Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bahsediyordu. Ne zaman onu düşünse şimdi gördüğünüz o taşın oyulmuş tarafı sırtından çıkan alevle eriyecek gibi olurdu. Kabe'yi inşa eden mukaddestir. Onun şehri de mukaddestir denilerek bu belleğe Kudüs denilmişti. Çünkü Mekke-i Mükerreme'yi inşasına görevli verecek olan Hz. İbrahim Efendimizin ikinci bina ettiği mescit kendi yaşadığı yer Kudüs olacak. İbn Kesir Hz. İsmail'in Hz. İshak'tan 13 yaş büyük olduğunu söylese de hakikat, tarihler yakın bir dönemi 2 yaş farkını ifade ediyor ki önceki derste ifade etmiştik. Hz. İbrahim Efendimiz en başında önce Hz. İsmail ile Hz. Hacer validemizi Kabe'nin yanına bırakarak döndü. Bu İbni Kesir'in alıntı yapmış olduğu ayet-i kerime İbrahim suresi 37. ayet-i kerimede açıkça görülmekteydi. Hz. Lut'un bir duası vardı ki o dua onun kavmi için dönmesine vesile olmuştu. Zira Hz. İbrahim Efendimiz Mekke'ye geldiğinde Lut kavmi iyice azmış, azgınlaşmış, ciddi anlamda bölgedeki müminleri tehdit eder hale gelmişti. Bu kirlilik ve ahlaksızlık karşısında Hz. İbrahim Efendimizin geri dönmesi söz konusu olacaktı. Hz. İbrahim Efendimiz toplamda Kudüs'ten çıkışından bir yıl sonra geri döndü. Sare validemiz işte bu geri dönüşte hamile kaldı. Ki bu hamile kalı süresi ise Lut kavminin yaşamış olduğu o büyük Allah Zülcelal'in azamıyla anlatılmaktadır. Hz. İshak böylece doğdu ve birkaç ders sonra anlatacağımız olan Lut kavminin ortadan kaldırılması ve helakı söz konusu oldu. Hz. İbrahim Efendimiz bu hakikatle ikinci bir evlada Hz. İshak'a nail olmuş oldu. Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle Hz. İshak, Hz. İbrahim Efendimizin büyük geçireceği o zorlu mücadeleden onun kurban edilmesi vesilesinden sonra doğumundan haberdar olmuş olacak. Dolayısıyla Hz. İbrahim Efendimiz ilk dönüşünde onları bırakırlarken Hz. İsmail'i dudaklarından öperek yola çıkmıştı. O günden sonra ise sünnetli oldu. Hz. Hacer validemiz Hz. İbrahim Efendimizin Kudüs'e geri dönüşü üzerine ciddi anlamda ağlamıştı. Su aramak, ve hüzünlüyle yürümeye başladı. Çok uzaklara nida etmek, uzaklarda var olabilecek insanlara haberdar edebilmek için tam bağırmayı niyaz ettiğinde ise وَكَفَى billahi vekila. Allah ne güzel vekildir, Rabbim bana yeter buyuruyordu. O bu sesle nida ederken Hz. İsmail Efendimizin yanına geldi. Hz. İsmail Efendimizin kucağındayken Hz. İsmail ayağıyla, topuğuyla toprağa itmeye başladı. Hz. İsmail Efendimizin debelenmesi açlıktan ve ciddi anlamdaki o yoğun sıcaktan hasıl oluyordu. Ayağından tam bir damla kan düşmek üzerineyken Cebrail aleyhisselam yetişiverdi ve onun yetiştirmesi anında su kaynamaya başladı. Burası artık Beytullah'tır. Burada zayi olmayacaksınız diyerek Hz. Hacer validemizi ve Hz. İsmail efendimizi rahatlatıverdi. Hz. İbrahim efendimizin dönüş yoluna denk gelen o anlar onun için ailesini geride bırakmanın hüznü hasıl olsa da Cenab-ı Hakk'ın emriyle gerçekleşiyordu. Zira Cenab-ı Hak Hz. İbrahim'in Hz. İsmail ve Hacer validemizi oraya bırakıp hemen geri dönmesini emretmişti. Bu geri dönüş yolculuğunda zemzem topraktan fışkırırken gökten yağmur yağmaya başlamıştı. Hz. İsmail Efendimiz tam 4 yaşını geçmek üzereyken Kudüs'te yeniden bir emir gelmiş, Hz. İbrahim Efendimiz Lut kavminin başına gelenlerden sonra her şey yoluna girmek üzerineyken Hz. İbrahim Efendimizin yolculuğuyla Hz. İsmail Efendimizin yanına gelmişti. Hz. İbrahim Efendimiz bu vakanın içerisinde yaşanan o zorlu imtihan sürecini kendi ifadesiyle muteber kaynaklarda şöyle beyan etmekteydi. Ben çok yıllar önce Allah'tan niyaz ve şükrederken bir oğlum olsa onu sana kurban edeceğim diye adakta bulunuyordum. Şimdi kaynaklarda geçmiş olan bu cümledeki yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz gerekiyor. Zira bir peygamber bu cümleyi asla ve katiyetle kuramaz. Hele ki bunu yapanları engellemiş, Allah'tan bu emir gelmedikçe asla olmaz demiş olmasına rağmen. Hz. İbrahim Efendimiz hem bu sözü bir peygamber olarak söyleyemeyeceği kesin olması birazdan geçmişten beri beyan ettiğimiz üzere muteber kaynaklarımıza İsrailiyat etkisi çevirenlerin bedbaht tarafları sebebiyle hasıl olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla Siyer Nebi derslerimiz bu manadaki eksikleri de yanlışları da Ümmet-i Muhammed'e fitne vesilesi olacak cümleleri de ayıklamaya devam ediyor elhamdülillah. Efendim zira dedik ya Safat suresi 102. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizlere şöyle beyan ediyor durumu. Ne zaman ki yanında koşma çağına erdi, ey yavrum dedi. Uykumda, rüyamda görüyorum ki ben seni boğazlıyorum. Artık bak ne düşünürsün. Ey babacığım dedi. Ne emrolunuyorsan yap. Beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Ne zaman ki bu şekilde ikisi de teslim oldular ve onu tuttu, şakağının üstüne yıktı ve şöyle ona seslendik. Ey İbrahim! Rüyayı gerçekten doğrulukla yerine getirdin. Gördüğün gibi inandın. Biz böyle ödüllendiririz işte güzel davrananları. Kuşkusuz bu açık bir sınama, kesin bir deneme. Dedik ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik şanını da bıraktık sonrakiler için de. Selam İbrahim'e. Böyle ödüllendiririz işte güzel davrananları. Çünkü o bizim inanmış kullarımızdan bir de onu iyi insanlardan bir peygamber olmak üzere İshak ile müjdeledik. İshak aleyhisselamın müjdesinin Hz. İbrahim Efendimizin tam da Hz. İsmail Efendimizin kesme sürecinde onun hayatının içerisinde o giriş ve bir yıl sonra geri dönüşünde var olan o 4 yaşındayken hasıl olma durumuyla da beraber anlamış oluyoruz. Hz. İsmail Efendimizin ciddi manada Hz. İbrahim Efendimiz'e daha bu küçücük yaşındayken biat etmiş olması onların yani Ehli Beyt'in kanının özelliğinden olsa gerek. Hz. İbrahim'e kendisine artık sadece bir koç verilmiş değildi. Hz. İsmail Efendimiz'i tam da kesmek üzerineyken hasıl olan durumda Burak hediye edildi. Burak ile artık Miraç yolu hasıl oldu ki Hz. İbrahim Efendimiz o gün o Burak'a binip Miraç'a koştu. Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın katına ruhaniyetiyle vuslat eyledi. Zira Allah-u Zülcelal'i kafa gözüyle sadece Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz görebilmişti. Her peygambere bir erkek evlat verildi. Diğerleri ise öldüler. Ta ki Nuru Muhammedi'yi taşıyanlardan olması hasebiyle. Bir tek Hz. İbrahim Efendimizin iki evladının varlığı işte bu manada tarihsel bir ayrıma vesile oldu. Elbette ki sizler bu olayı çok daha derinlemesine çok daha uzun uzadıya dinlemek istiyorsunuzdur elbet. Ama Siyer-i Nebi yolculuğundayız. Bunların her birisini bu derslerimizden ayıracağımız vakitlerde tek tek hani siyer Nebiye'nin Nebi'nin haşiyesi babında ifade ederiz Allah nasip müyesser ederse. Çünkü sırada Kabe'nin inşası var. Önümüzde bitirmemiz gereken 52 ciltten geriye kalan nereden baksanız 47 cildimiz daha var. Yolumuz uzun. O yüzden bu bölümler, meşhur bu bölümler e, farklı derslerimizde inşallah işliyor olacağız. Allah nasip ederse yarın Kabe'nin inşa aşamasına, bu arada da Lut kavminin ortadan kaldırılmasına bakıyor olacağız. Efendim yarın görüşmek üzere. Bugünlük kalın sağlıcakla.